ओम भूत गणादि कपित जम्बू ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं बोलो गणेश भगवान की जय तेरे माथे तिलक ल... तेरे माथे Like it. मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद